Und dann schließe deine Augen. Lasse dich fallen in die Mitte deines Zentrums und lasse los von deinem Alltag, von dem, was du heute erlebt hast. Erlaube dir für diese Momente der Meditation dich tiefer zu entspannen und in tiefere Ebenen deines Seins hervorzudringen. Denn in entspannten Zuständen kannst du viel besser wahrnehmen, was wirklich ist. Viel besser Bilder, Botschaften empfangen. So entspanne dich den Raum, den Bereich zwischen deinen Augen. Spüre die Liebe, die du bist. Spüre das Licht, das in dir ist. Und fühle, wie eine warme, wohlige Decke aus Geborgenheit das Licht der Engel sich um dich legt, wie eine Decke, fühlst du die Präsenz, die Liebe, das Gehaltensein von den Engeln, deinen Brüdern und Schwestern, deinen persönlichen Engeln. Und das ermöglicht dir mit einem tiefen Atemzug dich noch tiefer fallen zu lassen. Deine Gedanken kommen immer mehr zur Ruhe befindest dich wieder in einem Raum, wo dein innerer Dialog zu Hause ist. Und du kannst die Zirkulation, vielleicht auch Hektik feststellen. bitte nun, dass dein innerer Dialog zur Ruhe kommt und ganz still wird. Gedanken stimmen in dir zur Ruhe kommen. Du kannst sie beobachten Ausgleichende Energien fließen ein, unterstützt von der geistigen Welt. Ruhe kehrt ein in dem Maße, wie es im Moment gut und richtig ist. Stille dehnt sich aus. Und diese Stille sich ausdehnt, ermöglicht dir nun einzutreten in einem, einen Raum der Stille in dir. Gedanken lösen sich auf. Alte Lasten fallen von dir ab. und du trittst mit deinem Bewusstsein nun in den Raum deines inneren Auges, deines dritten Auges ein. Denn wenn du deine Augen schließt, öffnet sich dein drittes Auge wie von selbst. Und du trittst ein in diesen Raum deines dritten Auges. Nehme ganz neutral wahr, wie sich dein drittes Auge anfühlt. Was du siehst, was du spürst. Mehrere Ebenen fügen sich hier zusammen. Natürlich die mentale Ebene Gedanken, aber auch die Kommunikation mit deinem höheren Selbst. Intuition, Inspiration, Wissen. Hellsicht. Du hast mehrere Werkzeuge zur Verfügung mit deinem dritten Auge und über dein drittes Auge wahrzunehmen, Bilder aus der Wirklichkeit zu empfangen, Botschaften zu empfangen. Pures Bewusstsein zirkuliert hier. und so in dieser Ebene empfangen nun die Botschaft der geistigen Welt. Ich bin Lady Face und sende den göttlichen Gruß aus der Wirklichkeit von Omar Tassat zu dir. Die Worte, welche ich zu dir spreche, tragen die Energie der Liebe und der Achtsamkeit. Sie hüllen dich ein und dehnen dich aus. Sie hüllen dich ein in die Energie von Tora Antaria. Fühle die Wirkung dieser Töne. Und wenn du möchtest, dann atme Tora Antaria ein. und dehne dich aus in deiner Göttlichkeit. Fühle deine göttliche Flamme und fühle deine Liebe. Denn es ist die Liebe, welche dich stärkt. Ich werde für dich dein drittes Auge von einer weiteren Schicht des feinen Schleiers befreien. dass ich heute für dich wirken darf, dann spreche mit deiner inneren Stimme ein Ja. So fühle ich deine Absicht und sende einen Strahl der Reinigung in die äußersten Schichten deines dritten Auges. Vielleicht spürst du einen kleinen Druck. Dies ist normal. Ich transformiere kleine Verkrustungen, welche sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Es ist sehr hilfreich, wenn du in den Tönen von Tora Antara badest und dich entspannst. Und wenn du jetzt die himmlischen Töne der Wirklichkeit hörst, wirke ich für dich, so wie es gut und richtig ist. So ist es geschehen. Kristalline Strukturen wurden entfernt und das Licht der Liebe ist eingeflossen, hat dein Auge durchleuchtet und durchflutet von dem Licht der Wirklichkeit. Und jetzt dehne ich dein drittes Auge aus. Spüre, wie es größer wird. Und spüre auch, wie ich die Verbindungen lege zu deinen Kanälen, denn dein drittes Auge wirkt in mehreren Kanälen. Und so lege ich für dich die Verbindungen frei. Die Verbindungen und deine Kanäle zu deinem dritten Auge und zu deinem Herzen, dem Zentrum deiner Liebe. Spüre, wie die Energie zu zirkulieren beginnt. Spüre die Leichtigkeit und Freude. Großartiges darf geschehen. Es wird alles so sein, wie es für dich in diesem Augenblick richtig und gut ist. Spüre Tora Atar und spüre auch die Liebe der Engel, denn sie sind bereit, um dir Bilder zu senden. Sie sind bereit, um dir Farben zu senden. Nehme alles so an, wie ein Kind spielerisch und mit Freude Und so trage ich ein Feld der Wirklichkeitsenergie dir zu Füßen. Und wenn du magst, darfst du dieses Feld berühren mit deiner geistigen Hand. Du darfst eintauchen in dieses Feld der puren Liebe Es ist das Geschenk der Wirklichkeit, dich in Liebe zu baden. Und es ist unser Geschenk, dich so mit Liebe zu überschütten, dass du spürst, wie es ist, wenn die Engel zu dir sagen, Annie, O Hevet Utrach. Und so dehnt sich deine Seele aus. Sie wird ganz leicht und frei. Und dein drittes Auge schwingt in Leichtigkeit. Und alles, was du jetzt wahrnimmst, sind Bilder, Energien und Farben aus der Wirklichkeit. Lasse alles geschehen, was geschieht, denn es ist, so wie es ist, richtig und gut. Und so bildet sich eine Verbindung von deinem Herzensraum der Energie der Wirklichkeit und deine Seele fühlt, wo du zu Hause bist. Sie fühlt, wo du Kraft schöpfen kannst und wo du, so wie du bist, geliebt wirst. So bade in diesen Energien. die Wirklichkeit. Die Zeit, sie steht still. Sie ist so still, dass du die tiefe Liebe als Licht wahrnehmen kannst. Und es ist das Licht von Elixir und Ana was dich trägt und heilt. Und so wird alles in dir geheilt, was dich hindert, Bilder zu empfangen. So werden auch Gedanken geheilt, welche der Angst entspringen. Und es fließt die Liebe in ihrem schönsten reinstem Licht zu dir und in dir. So trage nun diese Energie in deinem Herzen, denn sie wird dich in jedem Moment deines Lebens stärken in dir danach ist und du dich erinnerst und noch einmal eintauchst in dieses Geschenk. Nun bitte ich dich, dich auf allen vier Ebenen zu erden, damit all das, was dir überbracht wurde, noch viel mehr zu deinem allerhöchsten Wohle wirken kann. Und so fließt jetzt die Energie der Erdung in dich ein. Und du spürst deine Zugehörigkeit und deine Freude, auf der Erde zu sein. Noch einmal spreche ich die Worte Ani o Hevet o Drach zu dir und verabschiede mich mit einem goldenen An Anascha.